Aylıyorum o sottar koça Tana meyni vad fok baç galla Mo oknoye Maşolame Sayılıyorum çok zar do vega Hamsu jehta jehtar mala Yetom deve un pad circioi Sotto un peveco se crejoi Ceftomone از بغدر رو عرب باغن چود ماس پلیت مانا نردن یه توم دوه olan olan Başan kur dedi. Am soia rezin rano Sattamo zatia archino Mon anekta che codavo Lefta to venes da brano 깨어나는 게모난